ये देखिए दोस्तों ऑटोमेटिक साइकिल गेयर वाली साइकिल गेयर वाली साइकिल पीछे बैटरी है आगे मोटर है वापस ले आओ वापस लेके आओ ये देखिए ये देखिए जोरदार साइकिल बनाई है ऊंची गांव के इंजीनियर ने <laughs> देखो नया नया प्रोडक्ट आते ही देखो यहाँ मारा मारी होने लगी है इलेक्ट्रिक साइकिल मात्र पंद्रह हजार रुपए में लीजिए इलेक्ट्रिक साइकिल रहा है इलेक्ट्रिक साइकिल आ रही है पचास की स्पीड में भाग रही साइकिल ये देखिए नए रात चढ़ रहे हैं आगे दिखे रहे घुसे ना ए नया नया जो है चढ़ रहा है एक एक कलाकार हमारे जीरो की स्पीड में जा रही है गाड़ी ऑटोमेटिक साइकिल वो निकल गई की स्पीड में साइकिल किया है कि झुर झुर करते हुए ये देखिए गाड़ी दूर से लाइट आप लोग को दिख रही है हमारी बनाई हुई साइकिल की है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं ये उजेला दिख रहा है शाम हो रही इसलिए लाइट शाम करने दौड़ी की है ये देखिए ये पच्चीस की स्पीड में भागती है रोड के हिसाब से होता है रोड का रोड थोड़ा खराब है तो बहुत ज़्यादा है का निकल गया है ये देखिए पच्चीस तीस फीट में निकल गई अबे घूमने चले कहाँ है बोर्ड बहुत तो ऐसे बताओ दिए ये देखिए इलेक्ट्रिक लाइटिंग है अपनी पच्चीस हाईवे में भगाओगे पच्चीस की स्पीड भागेगी और यहाँ हो टायर ट्यूब रिम जो बढ़िया अच्छी तो हवा साइकिल में कम है इसकी वजह से भी इसकी स्पीड में भाग रही थी ये अपना दो बैटरी हमने लगाई हैं ये अपना इंडिकेटर देख लीजिएगा है तीन पॉइंट बैटरी है तीन पॉइंट बैटरी है इसमें लाइट है ने चार पॉइंट फुल बैटरी बताती है सत्तर परसेंट यानी बैटरी है उसमें देखिए अच्छी खासी लाइट भी है और इसमें दोनों ब्रेक को साथ में मर्ज किया गया है ये देसी ब्रेक है ये साथ में दोनों कंट्रोल की जाती है इसे इससे क्या होता है ये अगर ये दाब के हो तो मोटर पर लोड पड़ेगा इसलिए दोनों साफ रखें ये अपना जो है चाबी है चाबी साड़ी ये इसका हुआ है एक कूलर गोदरेज दो ब्रेक है आगे बम्पर लगवाने पड़ेंगे ये देखिए आप दो बैटरी इलेक्ट्रिक साइकिल दो फीमेल और ये दो चैन लगेगी पुराना यहाँ पे और बाकी आप पुराने साइकिल में जो है बैटरी और सब रख सकते हैं जैसा ये देख रहे हैं ये चार्जिंग पिन है चार्ज होता है ये मोटर से चार्ज होता नहीं है इसलिए आपको चार्जर साथ में मिलेगा जिससे कि मैंने बताया है ये इसकी लेटर है ये इसकी लेटर है ये हार्ड है हार्ड इसी के अंदर है जैसा कि आप लोग देखते हैं इतना डिटेल आप लोगों के लिए काफ़ी होगा अभी आज ही कल ही मैंने इस्तेमाल किया है तीन दिन लगे इसे इस्तेमाल करने में फैन नहीं मिल पाया इसका जो है वो नहीं सेट हो पा रहा था रिवेल आप लोग नई साइकिल में संभल कर सकते हैं अभी नया ट्रायल था इसीलिए मैंने पुरानी साइकिल में जिस किसी को असम्बल करवाना हो अपनी अगर पुरानी साइकिल में संभल करवाओगे तो, तो पंद्रह हज़ार रुपये लगेंगे अगर नई साइकिल ये अगर संभल करवाना है तो नई साइकिल में पंद्रह हज़ार लगेंगे अगर अपनी तरफ से मैं साइकिल दूंगा तो उसमें बीस हज़ार ऊपर लगेंगे बीस हज़ार की यानी कि पाँच हज़ार की नई साइकिल और हो जाएगी इसका असेंबल करवाने में सिस्टम जो है पंद्रह हज़ार रुपये का खर्चा आता है नई में करवाओ थे तो पंद्रह हज़ार जिस किसी को असम्बल करवाना है तो अपना डिटेल भेज सकते हैं और होम डिलीवरी किया जाता है वो भी 10-15 बीस किलोमीटर के रेंज में एडवांस में बुकिंग कराना पड़ेगा वैसे आप व्हाट्सएप किसी में गूगल पे किसी के द्वारा कर सकते हैं और कोई जानकारी चाहते हो तो कमेंट करें शेयर करें लाइक करें सब्सक्राइब करें